Que passe com a poder flecha Meu celular pau e os vídeos cirurgia pra aumentar as pernas Depois de ter liso pular pela janela E as aparências enganam E as aparências enganam E as aparências enganam Gente deste mundo, olho de pés para bicho atrás Gente deste mundo, que base com vocês flecha. Eu sei o rampão, gente deste mundo Operação cirurgia pra aumentar as caras Depois de tudo isso, pular pela janela E as aparências aparências enganam E as aparências enganam